si tiiraanyada aan ka darayaa geeradii dhaawacii iyo burburkii hanti ee sida foosha xun ee arxandarrada ah loogu geystay dalinyarada soomaaliyeed oo aan waxba galabsan inna lilah wa inna ilahi rajiun intaa kadib mudanayaabay mar wooyin waxaan marka hore u mahadcelinayaa ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya oo ii magacaabay xilkan wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda iyo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya oo isagana ii rajeeyay inaan xilkan u gubto sida ugu wanaagsan marka labaad waxaan u mahadcelinayaa walaalkii wasiirkii hore ee wasaaradda maxkamadda mudane jimjire axmed ciise cawad wax yaraan idinkuugu dhex dareen nin baa wuxuu ugu yiri sawiradiinaan arkay wasiirka halka maaragtay ka tegay wuxuu reegayaa nin aada u faraxsan sawirada markaan ka aragna markana aad buu ugu faraxsan yahay inuu halka halka ka tago eh, waxaan isiri anigu koleyba waxay tahay saaxiibtinimadan iyo waaltinimadan darteed iyo kartusig laakiin maanta waxaan ogaaday oo uu si fiican uga jawaabay in uu ka tegay shaqo la taaban karo oo aad wada aragteen mar kale qof xil ka tegaayo oo aanan ka tegi karin wax qabad dabcan farxad weyn ma lahaate laakiin qofka haddii uu ka tegay wax la taaban karo runtii wax maaragtay uu ku farxi karo ku qanacsan xilku waa meerta anigan sidoo kale markaan ka tegaayo waxaan jeclahay hadii uu soo qabto inaad xoogaa ku daro waxaan rajaynayaa madaxda inay ay dhegaystaan taladii ay soo jeedisay wasiir fawsiye oo aan ah meesha nigidaayo xoogan waxaan halkan eh, hambalyihii bogaadan uga soo jeedinayaa dhammaan diblomaasiyiinta iyo howlwadeennada kale wasiirka eh, muddadii eh, eh, waxa tahayay iyagoo si hufan u gutay waajibaadkooda faran waxaa iyana ogaadan mudan guddigiisoo qaban qaabiyey xafladan sida wanaagsan loo soo agaasimay ee uu hogaaminayay xoliyaha joogtada ah ee wasaaradda arrimaha dibadda danjire maxamed cali xaaji igama lumansana inaysan dhicin alwareejin noocaan oo kale ah oo sidaan loo soo abaabulay walow eh, qaladina ugu leeyahay wasiir waa iska bixinaynaa qaladaas eh, alwareejinta <laughs> ay ka mid tahay <laughs> mudanayaal marweyn eh, anigoo ku kalsoon shaqadii wanaagsaneed ee uu soo qabtay wasiirka iga horreeyay waxaan rajaynayaa inaan halkaas ka sii wado Eh, si wada jir ah uga sii ama qaadi doono innagoo eh, fulinayna mas-uuliyad wadareedka aynu saaran waxaana eeba ka rajaynayaa inuu noo fududeeyo mas-uuliyaddaas sida ay wasiirka ah, wasiir taabatay soomaaliya mar bay aasaasay daban ururka carabeedyada eh, sida midowda africa oo la aasaasay shan iyo labaatankii may kun sagaal boqol lixdan iyo saddexdii qaarna waxaan ku biirnay eh, waktigaas ka hor sida waa laba sano wax ka yar waftigii aan aan xubnimada qaaday ururo kalena eh, sida jaamacadda carabta ururka wax wada qabsiga dalalka islaamka iyo kale kuwo kaleba oo badan waxaan ku lahayn kaalin horyaal ah waxaynu horumarkaas ku gaarnay isku kalsooni wadannimo aqoonsiga iyo abaalmarinta qofka xilkiisa sida fiican u guta qiimaynta aqoonta khibradda iyo senioritiga sida shaqada loogu soo kala horeeyo sida loo kala dambeeyo dalkeenna burburka ku yimid wasaaradda arrimaha dibaddu kama aysan reebanayn halkaan anigu waddanka markaan kusoo noqday shaqo ahaan waana arkay wasaaradda arrimaha dibadda laba kun iyo toddobadii meel waxay ahayd runtii aada u burburtay safaaradaheena dibadda sidoo kale sida aada xustay wasiir sidaasoo kale dad iyo hantiba haddaba halka aan joogno si aan hore uga sii socno si wadajir aan u gudano waajibaadkeena culus ee qaran ee na horumar la taaban karana aan ku gaarno waxaan kalsooni buuxda ku qabaa inaan inaan wada garanayno qaacidada lagu gaari karo horumarkaas horaan u yeelnay waxaan mar kale eh, u mahadcelinayaa wasiir axmed ciise eh, cawad diblomaasiyiinta iyo howlwadeenada kale ee wasaaradda iyo marti sharafta kale aada u mahadsan